Te vuelve a ver sacando el cierre de Yahoo. La cosa estaba bonita para un yo y Llámame loco, así me piensas lo que fallas tú Hipócrita necesidad, soporeando la pega en Le pinto cuadros en el cielo, de Yahoo se apagó la luz.

Vuelve a ver sacando el cierre de Yahoo. La cosa estaba bonita para un doña tú. Llámame loco, así me piensas, no me fallas tú. Hipócrita necesidad, apoyando la pega en duda. Pinto cuadros en el suelo de Yahoo. hipócrita necesidad, pero es ya vudú. Pobre inocente no va a hablar de cada bajo al betún. Thank you.